Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018 se presentaron 87 denuncias por acoso y violencia política ante los tribunales electorales departamentales de todo el país, excepto Pando, Beni y Tarija, donde no se presentaron denuncias. Según datos del Observatorio de Género, La Paz es el departamento con mayor cantidad de registros, con 36, seguido por Cochabamba de 13, y Potosí 11, Chuquisaca 9 y Santa Cruz 7. A ese total de denuncias formales se sumaron a seis casos sobre los que tuvo conocimiento el Ted de La Paz, pero que no fueron formalizados a través de una denuncia. El Tribunal Supremo Electoral hizo seguimiento a casi 60. Y acoso y violencia política, 58 casos denunciados en los TED, procesos de acompañamiento a 28 mujeres autoridades electas. Entonces, tenemos toda una cuestión de publicación bajo dos informes que han sido presentados también en este proceso. Además, de enero a diciembre del mismo año se presentaron 18 renuncias por acoso y violencia política ante los entes departamentales en Potosí 9, Chuquisaca 5, Cochabamba 3 y La Paz 1. En tanto, en Pando, Tarija, Beni, Santa Cruz y Oruro no se presentó ningún caso hasta diciembre. Quiero mencionar que en el tema de de género vamos a consolidar, pero le vamos a dar mayor énfasis a lo que son violencia y participación de mujeres indígenas en, las, en el área rural.